是，我都录起来嘛，以后自有公平。对， <laughs> 哎，没进。没没没没没，不，继续继续继续。对对对，我我都有，我我都有录像为证。他要故意踩你的话，这个自有公平，自有公平，对。 哇！啊！一比零，一比零。哈哈。哎呀，可惜，可惜。Great, m i Sean s。哈哈哈哈哈哈！小灯。 哎呀，哈哈！Fans from f Ray，哈哈！我是半屏屏我是平树元。对对对，你来当评树吧，对。哇哦，Ray！什么？你你？哈哈 <laughs> 不用喊什么 score 之类的吗？嗯。 哇，three little，以此为证，frank，e <coughs> 封神之战 f r e e f r e e 的封神之战 f r e e 的封神之战，我要挑战 frank，我要我要挑战 f r e e 我操，哎，啊哈哈哈，没事没事没事，没犯规没犯规，继续进行对，在这里没投准对。 没，不，没犯规，没犯规，对。哦、o shot time. One, two, three. 哎，这样不对啊，这样要吹踢啊！再一次要吹踢，不把球好好给对方，要吹踢的。收点手，收点手，看他的手，看他的手，哈哈。啊，头撕了。 哇！Four to one，f o to one，u r 四比一，再一个你就输了，刘晓彤。对，对，再胜战，你那防不好就要输了。哎呀，差一点，差一点。对，中投还稍微。他远了就不准，他如果够近是准，但远了就不准。 没事没事，嗯，咱们自行裁，嗯，没看录像是不是？没看录像走步了？没事没事，怎么了？为了什么？这个，这个需要人穿鞋。穿上鞋，然后立马过来。然后立刻。哎，他们俩开始拍照计划了，开始拍照计划了。 <laughs> 对哈！呀，太难了这个，要近一点再投，近一点。哎哈哈哈！哈，啊哈哈。 胡瑞说：“It's too late。”这时候 <coughs> 看是不是真的 too late 啊？切入心脏地带。哎呀，近一点嘛，切近一点，胡瑞，你可以进得去了，嗯。 哦，four two two，加成啊，他他 four 了，对。 放放放放！哦 m a 放放放！我不知道，我我觉得有碰到。哇！Three from shoten，砍一个三分，砍一个三分，又逆转了。 二十五中七嘛，砍三个应该能进一个。 <laughs> 对。不二十五中十吗？我我觉得只能中七，或中八吧，我觉得。敢不敢说的？敢不敢？凯呢？砍呢？三个总能进一个。哎呀，差一点。其实你应该用背投准一点。 <laughs> <laughs> 放三罚三次，三正规的吗？三次罚球，正规的，我去！三次罚球。我操！哦，啊，这个进不了的。我觉得他要切近一点再投，他太远了。罚， <coughs> 罚球，罚球，第三犯了，嗯。 罚进的话，稍等继续发啊。对对对，但罚不进就福瑞的，对，罚不进就福瑞，对。压力之下，休要在的罚球，哎哎，平手了，球，上球，平手了，逆转的时刻。哎，逆转，逆转时刻。哎，哎呀。 小 <laughs> 唐，来个特写，来来来，给你给你给你来个特写，牛逼！听先发表一下感言。感言，黑大来。嗯，你觉得你现在觉得你打 Shilton 的话，这个是五五开还是多少开啊，Fre？我输的概率大一点。那大概是四六开吗？不知道， <laughs> 多打就知道。你觉得打打五场，你能赢一场吗？应该也希吧。啊，行行行，对对对。